să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea altceva să te tragă înapoi. Pavel spune, păcatul care ne înfășoară așa de des ne trage înapoi. Corect? Adică noi, prostia noastră, uh, lenea noastră, ne poate trage înapoi de a alerga spre, spre orașul de sus, uh, păcatul nostru ascuns s-ar putea să ne oprească. Dar în seara asta am vrea să ne gândim la altceva care ar putea să ne tragă în prietenii care se întâlnesc în spatele liceului, sau pe la baie, în pauze, sau uh, seara prin oraș, sau despre prietenii care o să vrei să iai în facultate, cei care par cool și cei cu care vrei să fii prieten. Și există o chestie numită, numită conformism, de care toți suntem bolnavi. Și eu și, și și sociologii explică conformismul ăsta ca având de-a face cu dorința de a fi la fel ca ei. De a fi la fel ca lumea, de a te îmbrăca la fel ca ei, de a face aceleași glume ca ei, aceleași uh, șmecherii ca ei, de a vorbi ca ei. Și conformismul ăsta un om conformist e un om căruia e frică să nu fie ca ei. Cum adică să nu fie ca ei? Cum adică să iasă în evidență? Conformismul. Toți vrem să fim acceptați de prietenii noștri, de colegii noștri, în clasă, în facultate, mai târziu. O să vreți să fiți acceptați, să vă conformați. Nu e un lucru de acuzat neapărat, este de înțeles corect, fiecare dorim să fim apreciați, însă poate fi un mare pericol în lucrul ăsta. Vedem, Domnul Isus a venit și a părțit lumea în două. Și voi și eu, care suntem în, la Downtown în seara asta, suntem copiii lui Dumnezeu și facem parte din partea, stâng, din partea dreaptă de, de oameni pe care Dumnezeu îi numește copiii Lui sau oile Lui. Pentru că așa a împărțit Dumnezeu, Domnul Iisus lumea în două. Cei care îi interesează uh, orașul de sus și cei care nu interesează. Cei care cântă vreau să te cunosc mai mult, aș vrea să te cunosc mai mult, aș vrea să te slăvesc mai mult și cei care aș vrea să fac euro mai mulți cântă. Oameni cu valori diferite. Am împărțit lumea în două. Oameni care caută Împărăția lui Dumnezeu și oamenii care nu caută. Și de multe ori, pentru că suntem bolnavi de conformismul ăsta, și majoritatea lumii e cu valoarea aia a banului, a vai să arăt, să arăt bine, să, să dau bine, să, să fiu admirat, să am cât mai mulți prieteni pe Facebook. De multe ori dorim ce are lumea. Dorim să fim ca ei. Și noi, chiar dacă avem valoare, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, dorim ceva ce au ei și dorim să fim acceptați. Și de multe ori am făcut eu personal compromisuri ca să fiu acceptat. Ați făcut voi și o să faceți, probabil. Ispita asta și pericolul ăsta, presiunea asta a anturajului, o să o aveți constant. Este un subiect foarte practic, dar foarte serios. În drumul ăsta spre cer, vrei să alergi, vrei să zbori, și de, de multe ori e greu și de multe ori prietenii care, creștini care sperai că o să te ajute, nu te ajută. Uh, familia care credeai că o să te ajute să alergi mai bine spre cer, nu te ajută să alergi. Și apoi începi să te târăști spre orașul de sus și ți tot mai greu și mai vine și anturajul. Și atunci succes mergeam la rugăciune cu prietenul meu, Șula Iosif Marcel, așa l chema, pe genunchi amândoi, până când ne-a despărțit viața. El, eu am luat într-o parte, el a luat într-o parte. Eu am luat-o la București, el a luat-o în Roma. Și diferența a făcut-o anturajul. Așa de clar am văzut. În primul rând, prietenii care îi aveți acum în liceu și, și pentru care ați vrea să vă conformați, când, cu care ați vrea să fiți uh, prieteni, o să aveți câțiva anișori așa. Cei care îi prețuiți acum, așa, așa, și credeți că îți pentru viață prietenii ăștia, imediat, uf, o să dispară. Cei care îi aveți în facultate și o să spuneți toată viața, o să fim prieteni, imediat dispar. Și prietenii care aveți în liceu acum, îi pierdeți la facultate. Cei care îi aveți la facultate și credeți că o să fiți o veșnicie, terminați facultatea, nu vă mai vedeți e, sau să dea Domnul, prietenii adevărați care îi aveți, să-i păstrați că e frumos. Dar ce vreau eu să spun e, cum am crezut eu cu Marcel ăsta că o să fim prieteni, și el a luat-o pe un drum și a luat-o pe un drum și au trecut 5 ani și nu le-am mai văzut. Așa s-ar putea cei pe care îi prețuiești acum și îi admiri, s-ar putea să se termine liceul și să nu mai vezi. Ok? Marcel a pățit-o cu anturajul lui. S-a dus în Roma, s-a apucat de a face anturajul. A început cu un păhărel, cu două, trei, mergeau afacerile, era blond, ochi albaștri, fete, și a luat-o pe ulei. Mă rugam cu el, acum stă cu o bucureștean când un apartament, nu prea merge afacerea, s-a apucat de tot felul de prostii, pentru că pentru că anturajul. Pentru că anturajul are foarte, foarte mare influență. Cei care îi numea el prieteni, i-au pus paharul în mână, că așa face un prieten, spune paharul în mână că îți vrea binele. Îi pune jointul în mână, că așa îți vrea binele un prieten care îți pune jointul în mână, ăla e prieten adevărat. Nu ăla care vrea să gândești și să îți vrea un viitor. Unde vreau să ajung cu asta este că Biblia vorbește foarte mult despre tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Asta e pusă foarte simplu. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. De la un om care citea Cuvântul lui Dumnezeu și stătea pe genunchi la rugăciune, din cauza prietenilor, o să uiți de Dumnezeu. Nu mai hrănești credința, hrănești relațiile cu prietenii, vrei să ești cel, să fii cel mai mare conformist, să fii ca el, ca ei, să vorbești ca ei, să te îmbraci ca ei, lași valorile adevărate și ajungi ca ei. Foarte simplu. Te pornești spre orașul de sus, te lupți cu prostia ta, cu păcatul tău, cu lenea ta și te trag și alții în jos. Semnalul de alarmă pe seara asta este să, să fiți deștepți, să vă faceți viața cum trebuie să vă gândiți de trei ori la prietenii ăștia din liceu pe care îi prețuiți, la prietenii ăia care o să-i aveți în facultate, poate. Wow, ce taris! Și din experiență vă spun că dispar toți. Așa trece viața. Mark Twain spunea că în viață, unul, doi prieteni maxim poți să ai. Prieteni adevărați. Prieteni adevărați. Ce mai înseamnă în 2015 prieteni adevărați? Cine mai știe ce e relație? Bă, am un prieten adevărat. Frate, ăsta e prieten adevărat. Dar anturajul există și are putere. Încurajarea Apostolului Pavel este în alergarea asta a credinței spre cer, spre orașul de sus. Mai citesc odată. Să dăm la o parte orice piedică, să dăm la o parte orice piedică, și o piedică s-ar putea să fie prietenarii din școală, care par buni, care se întâlnesc în spatele școlii, care par de treabă, băițași, să dăm la o parte orice piedică, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenie și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Ochii noștri, a unui alergător, trebuie să fie la linia de finish. Psihologic, dacă ai de alergat și te uiți la linia de finish, ți-e mult mai ușor. Dacă te uiți la Hristos, dacă mă uit la Hristos și las în stânga și în dreapta și nu mă interesează, imaginați-vă Olimpicele, da? Când alerga Bolt, ați auzit de Bolt? De o spart toate recordurile. Nu se uita în stânga și în dreapta la toți prietenii să vadă părerile lor. Alerga. Dacă alergarea ta spre cer și vrei să ajungi cu adevărat acolo, nu te mai interesează, că părerea lui tovarășul și ăla și ăla. Te interesează Isus Hristos. Ochii la El. Nici măcar la frați. Să vă uitați țintă nu la frații voștri care normal cum să vă dezamăgească. Normal că se împiedică pe drum. Normal că zgâriați și ei. Au și ei problemele lor. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus Hristos. să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Lumea are valorile ei. Apostolul Pavel spune să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Există o înnoire a minții. Internetul îți bagă unele valori. Da? Facebook-ul valori. Acolo. Ok. Valori. Mass media, valori. Citești reviste. Valori. Și suntem bombardați și poate sunteți generația mai bombardată uh, mental și vizual decât alte generații și cu adevărat sunteți, decât de valorile Împărăției Lui Dumnezeu. Și versetul ăsta ce spune Pavel, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre și valorile Împărăției Lui Dumnezeu care sunt veșnice. Dacă alergătorii la Olimpiade aleargă pentru o cunună care noi au cu ei în mormânt, pentru o medalie care noi, noi au cu ei în mormânt, noi care alergăm pentru o medalie, pentru un premiu, pentru o cunună care nu se poate vesteji, păstrată în cerul pentru voi. Cum ar trebui să alergăm noi? Și cum ar trebui să nu ne intereseze prietenii noștri și anturajul nostru și colegii noștri? Pe care oricum, pe care oricum nu se mai avem și nu o să ne mai intereseze și nu o să ne caute și nu o să ne sune. Care sunt prietenii noștri cu adevărat? Care sunt prietenii tăi cu adevărat? Care ai crezut că sunt prietenii tăi cu adevărat? Dacă 40 de milioane de oameni cred o idee prostească, ideea tot prostească rămâne. Dacă mergi după mulțime, nu vei ajunge mai departe decât mulțimea. Dacă cedezi la presiunea prietenilor, vei ajunge și tu la nivelul lor. Și probabil că știți oameni care au cedat la presiunea prietenilor. Și probabil că o să întâlniți prieteni din anturajul vostru care vor face presiuni. Ia de aici. Încearcă chestia asta. Și pentru că este o lecție practică, o să vă citesc în încheiere câteva idei extraordinar de practice și de faine pe care le-a, pus, le-a spus Alison Bell, o cheamă, în revista, uh, revista Teen. pentru presiunea asta a anturajului. Adică vine, îți oferă, hai, fi și tu cool, și cum reacționezi și ce faci. Ok? O listă de idei practice. Ok? Vine la tine și îți oferă să fumezi, de exemplu. Încearcă și tu. Și Alison Bell spune, pune 101 de întrebări. 101 întrebări. Ok, vrei să fumezi. Tu de cât timp fumezi? Cam câte pachete pe zi? Nu-ți miroase gura când fumezi. Nu deranjează pe nimeni că fumezi. Cam câți bani dai pe țigări? Și în felul ăsta, asta este una din 10, 10 idei, ok? Întrebări. Întrebări despre lucrul la care te, te cheamă să faci. Bine? Întrebări. Pregătește-te să spui nu și spune hotărât nu. Dacă știi că o să vină presiunea asta în lui, da? și ai auzit la downtown, bă, presiunea anturajului, s-ar putea să vină. E foarte important să te pregătești dinainte să spui nu. Și e foarte important în viață să, să știi să spui nu unor lucruri. Și să spui cu hotărâre nu. Dacă știi să spui cu hotărâre nu și te-ai pregătit în mintea ta să spui nu, te vor deranja tot mai puțin și vor veni cu ofertele lor și cu presiunea asta anturajului tot mai puțin. Deci pregătește-te să spui nu. Pune 101 dintre Susțineți refuzul printr-o afirmație pozitivă. Îți oferă joint droguri. Tu poți să spui o afirmație pozitivă, ok? Îmi place mintea mea cum e. Cum e ea așa. Îmi place să gândesc limpede. Nu, mersi. Practic, ok? Îndepărtează-te de zona de presiune. Zona de presiune. Părăsește scena. Da, eu. E acolo pericolul, a făcut oferta, ai, ai refuzat, el. Evită, în primul rând, situațiile stresante. Dacă știi că la o petrecere va fi băutură, vor fi droguri, fă-ți alte planuri. Spune că ai de mers la mor să-ți iei Adidas. Nu știu. Orice. Împotrivește-te șefului grupului. Asta e foarte tare.